Už se krát zeptal na, zá... na důvod toho zásahu, důvod té kontroly. Jste mi slíbili, že mi to řeknete, až to skončí. Výborně. Dobrý den. Mně bylo řečeno, že můžete říct důvod toho zásahu. Tady není žádný zásah. Důvod kontroly občanských průkazů. Běžná kontrola. Běžná kontrola. Ano. Z jakého důvodu, z jakého paragrafu? Je to kontrola z důvodu, že se tady bude konat schromáždění. Nacházíte se na místě, kde se bude konat schromáždění, proto provádíme kontrolu. Mm. hmm Kdyby A máte důvodné podezření Něčo? Kdyby mohlo dojít k narušení toho schromáždění. Mm-hmm. Takže vlastně chráníte to schromáždění. Všem dobře. Chápu to dobře. Prosím? Chápu to dobře, že tedy vlastně schráníte bezpečnost toho schromáždění. Ano, samozřejmě. Děkuji.